福島第一原発が爆発してからは放射能などの影響でプールにも入れずに毎日暑い日々を過ごしてる学校では登下校の時に長袖長ズボンマスクと帽子をしなきゃいけないので暑くて夏でも暑くてもやらなきゃいけないので大変です全部自然エネルギーにして 安全に放射能とかそういう危ないものを出さないようにしてほしいですこの国は責任を取ってほしいです原発ももうなくなるのもそうなんですけど放射能ももうなくなってほしいです家族との意見の食い違いとか結構あってなんか転校した後も んていうかこうみんなはどうなるのって私は転校して安全かもしれないけどみんなはどうなるのかっていう話が結構そういうことについて意見を、うんまあ、いろいろ喧嘩したりしました被爆することも悲しみだけれども転校することは今の、うん、転校する人たちにとって本当にそれは まあなんていうかうん大人には分かんないなんか子供だけの楽しみっていうのがあってそういうのを壊したくなかった集団疎開っていう話が出たら絶対に私は賛成しますしこれからもそういう集団疎開をあのまあしたいっていうかそういう希望を 国に出し続けたいと思います今の状況を甘く見ててはずっと後から後悔するからそれで政府は責任を取れるのかっていう話になっちゃうしまあ福島県ごとどっかに移動するのがいいなと